Сегодня третий день нашего присутствия в Праге. Мы уже довольно сносно ориентируемся в городе. Главное – правильное направление принять и двигаться в этом направлении. Сегодня мы идем на Вацлавскую площадь с утра. Я не случайно выбрала для посещения Вацлавскую площадь, и вы сейчас узнаете почему. Меня интересовал вопрос, как относятся чехи к русским. Попыталась найти на этот вопрос ответ в интернете, и в основном я услышала в интернете разные высказывания, ой, да хорошо относятся, они уже не помнят ничего, что было в 1968 году. Молодежь вообще об этом не знает, только старое поколение – Чехи действительно хорошо относятся к русским, как, наверное, и ко всем, кто приходит к ним с миром. Но то, что они не помнят, то, что было в 1968 году, это не так. Они не хотят об этом забывать. Эти события происходили 21 августа 1968 года и ежегодно на этой площади – устраивается фотовыставка. Скорее в России не любят вспоминать об этих событиях, и я больше чем уверена, и в школах об этом не говорят на уроках истории. А вообще бы я считаю, что об этом нужно было бы знать и нашей молодежи российской. Есть за что уважать чехов и словаков, они тогда были единым государством – не хотели реформы провести, хотели пойти своим путем, но были введены войска стран Варшавского договора, и вот так э, всякое инакомыслие пресекалось. Я считаю, что каждая страна сама вправе выбирать, как ей жить. знак протеста два человека сожгли себя на площади. И в память об этих событиях вот такой вот памятник установлен в виде факела. Как раз на том месте, где это произошло. Ну а сейчас площадь выглядит вот так. Мы прогуляемся немного по площади. Там стоят красивые здания, архитектура отличается. Немного другой стиль в архитектуре, более современный. а вот сам святой Вацлав на коне. На площади также находится основное здание Национального музея Чехии, очень красивое. Еще мы были свидетелями митинга, который проходил в этот день на этой площади. Как вы думаете, чьи права сейчас отстаивает молодежь? Наверное, это люди будущего. Они пытались объяснить, что животные – это такие же существа, как и мы, и нельзя к ним относиться так, как сейчас в нашем обществе относятся к животным. Я хочу сказать, что я по своему уровню сознания не доросла до этого. Не доросла, потому что я ем мясо. И я чувствую какую-то фальш когда люди выступают, например, против того, что нельзя содержать в таких условиях слонов в цирке, или собирают всех бездомных кошек и собак – а потом выкладывают видео, как они поехали на шашлыки, например. Нужно, наверное, начинать прежде всего с себя и понимать, что те животные, которых мы употребляем в виде вкусной колбаски, прошли тоже через эти же мучения, как и все остальные животные, которых мы пытаемся защищать и которых очень любим, домашние. byly připraveny odstranitelné. Konzumován a tím za tyto produkty Já se asi svým že již nezamýšlel. Pravdou ovšem je, že v masném, mléčném a vaječném průmyslu dochází k největšímu legálnímu týrání zvířat na planetě vůbec. Přesto ale končí na těch samých jatkách jako zvířata ze standardních chovů. O tom, že přijdu na jarka, dochází ke krutému zacházení se zvířaty, jim mluvit nemusíme. To, že takzvaná hospodářská zvířata nejsou vůbec hloupá, je další neopomenutelný fakt. Například prase domácí má inteligenci, má široké umístění, Да, мир несовершенен, к сожалению. Мы идем по площади и видим рядом вот такую картинку. А это скульптура популярного в Чехии скульптора Дэвида Черни. У него все скульптуры очень провокационные. И это пародия на скульптуру, которая стоит в центре города святого Вацлава на коне. В Праге много очень таких вот его неоднозначных скульптур. Не хочу не давать никаких оценок. Идем дальше. Видим, что чехи читающая нация. Просто на глаза попалась. Про Путина читают тоже. Это серебро, наверное, да? Посмотрели. Всего лишь 36 тысяч. На часики, на посуду, которая знаменита Чехия. Всегда здесь ее делали фарфор и хрусталь. Мы идем дальше. Сейчас вы видите вокзал пражский. Решили просто прогуляться по улице, чтобы вы посмотрели обыкновенные улочки, пражские, выходной день, очень тихо и спокойно. Мы дошли до парка, который называется Риегровы сады. Погуляли немного в парке. Это основатель этих садов. Такие дорожки из резинопола. Очень красивый вид открывается, потому что вся Прага на холмах. Мы поднялись опять немножечко вверх. Очень тихо, народу там было мало. В основном гуляют собачками. Там есть площадки для собачек специальные. Здесь вообще очень любят собак в Праге. Ни разу не видела никаких намордников на собаках. Собаки очень воспитанные. Вот так можно полежать на травке. полюбовались красивыми видами. Вот такие пакетики везде есть для уборки за своими любимыми собачками. В Праге очень чисто, мусор сортируется. Вот такие вот для текстиля стоят большие контейнеры. это телебашня в виде автомата. Парковки платные. Есть телефоны, автоматы. В общем-то, очень забавно сейчас это встретить. А еще мне очень нравились в Праге двери. Просто я любовалась ими очень красивым.